красота какая, природа. Вчера, после моего а, видео про подсознание, а, ко мне начали приходить различные сообщения. И я вообще планировал записать другое видео, но запишу то, о чем меня попросили. Задали вопрос, как так а, можно начать зарабатывать онлайн, как это сделать быстро, эффективно. И Эм, как так скажем так, не бояться упасть, не бояться ошибиться, потому что страх присутствует. А, дело в том, что а, все, кто вот хочет отойти, скажем так, от традиционной работы, а, сталкиваются с такой проблемой, как боязнь, как страх. Страх, неуверенность, что-то нас останавливает, что-то держит внутри, что-то говорит нам «нет, не делай этого», а, у тебя может не получиться, кто ты такой, чтобы зарабатывать онлайн, или а, такие вопросы, как там нужно очень много знаний, там нужно работать, там, не знаю, нужно быть каким-то гением, или нужно в чем-то разбираться так прям сильно, или какой продукт мне начать а, продавать, с чего вообще начать, как начать, куда идти. Так вот, все эти вопросы а, в нас возникают не зря на самом деле, не просто так. А, давайте я приведу вам пример из вашего детства, из моего детства и вообще из детства любого человека. Когда вы были маленькими, когда мы были маленькими, давайте вот так тогда скажу я, и мы решили научиться, нам вот увидели мы вот допустим, какой-то там, допустим, Вася катается или Маша катается на велосипеде, да? И мы думаем, блин, тоже охота на велосипеде прокатиться. И вот нам родители дарят велосипед. И у нас даже не встает вопроса, не встает никаких сомнений и страхов касательно того, научусь ли я на велосипеде кататься. Дело времени и дело практики, правильно же? Мы встали очень мало людей, практически, может быть, даже никто. Ну, может, есть какие-то такие а, люди, которые с первого раза сели на двух колесах и поехали. Обычно раз упали, два упали, сначала там на четырех колесах катались, потом, не знаю, там на пятый, на десятый, может, на двадцатый или на пятидесятый раз там через месяц научились кататься. То же самое с ложкой, да, когда мы взяли ложку первый раз в руки, она у нас не держала в руке, а, мы не могли, вернее, ложку держать в руке, и а, мы пытались, пытались, пытались, в итоге как-то научились. Кто-то правой рукой, кто-то левой рукой, кто-то двумя руками умеет держать эту ложку. Так вот, к чему я вам это рассказываю? У нас не вставал даже вопрос о том, чтобы научиться кататься на велосипеде. Вот мы хотим кататься, пошли научились. Мы хотели научиться ложку держать, пошли научились и начали держать ложку. Если нам хочется начать зарабатывать онлайн или хочется открыть бизнес, мы должны тоже просто пойти и начать это делать без всяких страхов и, самое главное, сомнений. Но вы скажете, ну, это же научиться на велосипеде, это другой вопрос. Держать ложку, это такое легкое, скажем так. А вот открыть бизнес, это уже потяжелее будет. Так вот, для ребенка, который не умеет держать ложку, держать, научиться держать ложку, это то же самое, что для взрослого, который не умеет продавать онлайн. То же самое, та же самая преграда, скажем так, те же самые пути, те же самые шаги, а, что и для ребенка. Вот. Но, так как взрослый к 20 годам, к 30 годам, да, там, ну, кому сколько лет, у взрослого уже есть набор страхов, набор установок, набор различных вещей, которые сидят глубоко в подсознании. Именно они нам не дают двигаться дальше. У ребенка чистое подсознание. Как я вот в предыдущем видео рассказывал, там всего лишь заложено, как дышать, как моргать, и там еще не заложено. Вот если у тебя не получится, что о тебе скажут друзья, если ты упадешь, над тобой будут смеяться твои там одногруппники, одноклассники, там садики кто-то, я не знаю, кто когда научился кататься. Нет, таких вопросов не встает. Такие вопросы встают у взрослых. Почему? Потому что с детства до взросления социум, даже я бы начал, наверное, с родителей, родители, социум, наше окружение, вот все, что нас окружает, начинает в нас саживать различные установки. Вот если ты сделаешь так, это будет вот так. Вот, допустим, одна из таких больших, сильных установок, которая в нас сидит, это, вот я замечаю по, ну, по окружающим нас людям, это то, что богатые люди – это плохие люди. Все богатые заработали, обманывая людей, все богатые заработали, обворовывая людей, идя по головам и еще что-то типа в этом роде. И нашему подсознанию, если мы так думаем, выгодно держать нас вот в каком-то определенном, скажем так, уровне заработка. Ну, допустим, от 20 там, до 50 тысяч или до 100 тысяч рублей, да? Потому что в этом вот в этом вот, в прослойке вот этой, мы будем себя чувствовать комфортно. Я вроде и не бедный, но я и не богатый. Бедным тоже нам садили, ой, если ты там бедным будешь, ой, там то, все, то, все. Ну, нам тоже отдельно установки, но больше нам говорили про богатых. И вот. И чтобы не стать вором плохим, мы не идем туда и не зарабатываем. Всегда у подсознания запомните, всегда, всегда есть выгода у подсознания. Ой, солнышко так светит, не могу глаза открыть. Вот. Всегда есть выгода у подсознания. Нужно просто спросить у себя, зачем? Почему мне это так выгодно? Почему мне так выгодно не зарабатывать, а, допустим, онлайн? И ответы можно прям сесть на листочек и начать писать. В чем выгода? Зачем мне это нужно? И поверьте, ответы сразу начнут приходить. Ответы вот прям будут лететь к вам. Ответы могут быть следующими. Чтобы не быть самым умным. Ты что, самый умный тут начал зарабатывать онлайн? Все, значит, твои родственники там, родители такие не шибко умные, далекие, скажем так. А ты такой вот умненький нашелся тут, или умненькая, и начала зарабатывать. Так вот, чтобы не казаться, как бы сказать, не выделяться из общей толпы, потому что мы люди такие, ну, общественные, да, скажем так. Иногда даже я могу сравнивать со стадом баранов, куда все побежали, мы туда же бежим. Значит, там правильно, значит, там так и есть. И вот только пару процентов людей на этой земле, 5 процентов, делают что-то по-другому. Они не слушают родственников, они не слушают а, я не знаю, может быть, родители в каком-то степени, когда уже выросли. Они просто делают, делают то, что им хочется. А, <coughs> давайте я вам такую историю расскажу про Томаса Эдисона быстренько. Это человек, который придумал лампочку, да? Когда он учился в школе в первом классе, его, его выгнали со школы и дали такое письмо а, маме, сказав, что а, ваш сын, в письме написали, ваш сын умственно отстал, и он, короче, дурак, и мы не можем его в школе обучать, и вообще ни в какой школе его не смогут обучать, потому что он не усваивает информацию, он вообще, ну, дурак, в общем, умственно отстал, одним словом. И поэтому мы отправляем вам домой его, вот с этим письмом, а, можете его отправить в школу для умственно отсталых, ну, или вы там дома что-то с ним делаете, что хотите, в общем, мы его обучать не будем. Пришел он домой с этим письмецом, как раз-таки в тот момент, когда в него всаживались эти установки, это вот 7 лет, да, вот. Пришел домой, и мама открывает письмо, читает и плачет. Читает, плачет, а он спрашивает, мама, что ты плачешь, в чем дело? И мама сделала очень-очень-очень мудрую вещь на тот момент. Она взяла письмо и начала читать со словами. Здесь написано, сынок, что ты настолько гениальный и талантливый человек, что в этой школе мы не можем, они, вернее, вот эти учителя, не могут ничего такого дать тебе, потому что ты слишком, короче, гениальный для этой школы, и поэтому мы тебя отправляем на вот э, домашнее обучение. И вот с этой установкой, с этим вот системой верования, Томас Эдисон начал читать книжки и обучаться дома, и в итоге придумал лампочку, которой мы все пользуемся сейчас. А что говорили родители вам? допустим, что говорил социум вам? Куда ты лезешь? Ты что, такой умный? Все, значит, мы тут дураки собрались, а ты такой умный, да? И вот эти вот слова, они у нас крутятся в голове. На самом деле человек такое существо супер-мега крутое, супер-мега талантливое, да, супер-мега продвинутое. И оно настолько продвинутое, что единственное, кто ограничивает этого человека, это, это сам человек. То есть сам человек может расшириться, и сам человек может себя загнать в рамки. Конечно, мы можем начать винить там родителей или социум, или тому подобное, но прелесть заключается в том, что мы это можем все поменять. Мы можем поменять систему наших верований. Мы можем поменять наши установки. Самое главное, самое главное, это признаться себе в них – признаться, да, я так считал, да. Мы же просто убегаем от этого. Мы не-не-не, какой я, я вообще так не считаю. Кто я считаю себя? Не я, ты что, я умный, мое. Надо признаться себе. Надо отпустить. И вот у меня спросили, как быстро-быстро вот начать э, зарабатывать онлайн, начать зарабатывать деньги. Самый быстрый способ, я могу сказать, это поменять свое мышление. Потому что у Э, бедных одно мышление, у среднего класса одно мышлению, богатых другое мышление. Вот возьмем всем известного Дональда Трампа, да, миллиардер, человек-миллиардер просто. Он, если я не ошибаюсь, раза 4 или даже 5 раз подавал на банкротство. То есть человек шел, он миллиардер, да, вот у него дофигища денег, прям вот купается, он вкладывается, там то-то открывает. И тут в один момент у него все прогорает, вообще все прогорает, и он подает на банкротство. И так у него случалось не один и не два, и даже не три раза. Теперь давайте возьмем... Но у него что у него было? У него было сознание миллионера уже. То есть он готов в любую секунду начать с нуля, и он знает, что он добьется миллионов и миллиардов даже. Он это знает. И поэтому у него прет это. Ему не важно, упадет он 10 раз или упадет он 20 раз. Встанет, пойдет дальше и снова добьется. То же самое Роберт Киосаки, допустим я не знаю, Авраам Линкольн, возьмем, второго, другого президента США, тоже подавал на банкротство. Но если взять обычного человека, для него будет очень тяжело упасть. Ты что, он упадет, он он скажет, я упал, все, это не мое. Опять приведу пример с велосипедом. Когда вы были маленькие, вы падали, вставали, дальше ехали. Вы даже не думали, блин, я не смогу научиться на велосипеде ездить. У меня это не получится. Нет, такого не было, правильно? Вы просто встали и ехали. Встали и ехали, пока в один прекрасный момент вы просто не начали кататься на нем. То же самое с онлайн-бизнесом. Нужно просто поменять свое мышление. Как поменять мышление? Делайте аффирмации, убирайте установки, прочитайте книгу «Бедный папа, богатый папа» Роберта Киосаки для начала. Можете прочитать книжку еще одну «Самый богатый человек в Вавилоне». Это и маленькие книжки, они вот такие вот. Если вы нормально читаете, я думаю, за пару дней <coughs> и ту, и другую книгу можно прям за неделю прочитать. Это уже, может быть, это и прям полностью не поменяет вам мышление, но это начнет вы начнете задаваться вопросами. Блин, ну реально же, а вот чувак, вот этот чувак как-то вот так смог, значит, может быть, и я смогу. Вот, вот так вот быстро можно, самый быстрый, скажем так, способ. Я возьму на себя, вот на примере меня, да. Я всю жизнь думал, что невозможно жить, не работая на традиционной работе. Невозможно, ты умрешь, у тебя нечего будет платить, ты нечего будешь есть, кушать, да, пить, я не знаю, у тебя не будет денег покупать еду. И вот я так работал, работал, там, не знаю, со скольки лет я работал, 16 лет, по-моему, 15 лет я первый раз на стройку пошел работать, или 14, ну, короче, работал вот так вот потом, э, скажем так, лет с 16 я работал, до 30 вот лет, до 31 года я работал на традиционной работе. Где-то в 30 лет, в 29, может быть, точно не помню. Я начал читать книжки, изучать все это дело, изучать психологию человека, смотреть, как все устроено, как человек устроен, как наше подсознание устроено, сознание устроено. И я поменял свое мышление и ушел, как я думал, с хорошо оплачиваемой работы. Ушел, и вот уже полтора года я не работаю, а, занимаюсь онлайн-бизнесами. Иногда что-то получается, иногда что-то не получается, но it's okay. Учимся кататься на велосипеде, скажем так. <laughs> Вот. И того же я хочу пожелать вам. Развивайтесь. Человек такое существо, что оно не стоит на месте. Оно либо прогрессирует, вот возьмем такую горку, да, человек либо вот вверх идет, либо он некоторые думают, что вот я встал в развитии. Нет, он не стоит, он чуть-чуть стоит, чуть-чуть застой бывает. Либо он идет дальше вверх, либо он катится назад. Либо прогресс, либо регресс. Буквально очень маленький промежуток времени он стоит на месте. Поэтому, если вы не хотите катиться назад, развивайтесь. Идите в, в то, что вам неизвестно. Идите в новое. Узнавайте новое. Если вы не знаете про подсознание, начните читать про подсознание. Если вы не знаете, как там финансовой грамотности, начните изучать финансовую грамотность. Пару книжек я вам уже посоветовал. Не знаете про подсознание, э, прочитайте книжку «Подсознание может все» Джона Кеха, тоже маленькая тоненькая книжка. И тогда у вас начнется, меня, начнется менять сознание. Просто многие люди смотрят на этот мир вот так вот. Вот так вот. То есть вот, вот нам кажется, что вот, вот, да, вот, так, да, вот, вот так вот. Вот все, что вот здесь мы видим, вот тут вот, вот тут вот, это весь мир и есть. Книги, различные семинары, может, тренинги, да, какие-то там блогеры вам показывают, что мир может быть вот такой вот. Еще, оказывается, вот там можно видеть, вот там можно видеть. А если сделать вот так, то вообще все открывается. И ты думаешь, ё-моё, оказывается, можно и онлайн зарабатывать, оказывается, можно там и на инвестициях каким-то образом зарабатывать. Просто э, вы знаете, что вот акула, которую поместили в аквариум, она не вырастает, она вырастает до размеров аквариума. Птицу, которую с первых дней в ее жизни поместили в клетку, она не умеет летать. Она не знает, она думает, что летать это болезнь. Акула думает, что вырасти большой – это неправильно. Вот и мы также. Нас, по идее, помещают в какую-то клетку с детства. Какие-то рамки нам ставят. И мы думаем, что вот эти рамки – это и есть правда. Ломайте рамки. Выходите за рамки. Пробуйте новое. Когда пробовать новое, если не сегодня, если не сейчас? Когда вам будет 90 лет? Вот в 90 лет вы будете думать, ёп, был вот, мне же было 30 лет, мне же было 20 лет, 40 лет, я не знаю, 50 лет, когда я там, было желание какое-то, было вот что-то менять, были силы. Почему я не начал это менять? Я чего, боялся? Чего ты боялся, блин? Боялся упасть? Ну и ладно, упадешь. Трамп не боялся упасть, ничего, он четыре раза упал. Или пять сколько. И стал президентом. Авраам Линкольн не боялся падать. Волт Дисней не боялся упасть. Все мы знаем мультики вот этот Волт Дисней. А он тоже падал, подавал на банкротство. Пробуйте. Это жизнь. Нужно быть в этой жизни учеными. Учеными нужно себя изучать. Нужно мир изучать. Нужно смотреть, как это все устроено и вам столько всего откроется. Я со своей, в свою очередь, постараюсь тоже вот, а, вот этими видео до вас доносить. У меня еще столько информации вам рассказать, я все это держал в себе, <laughs> но я уже больше не могу держать в себе, потому что я хожу вокруг, смотрю, и мне хочется, вот хочется делиться, я начинаю делиться с вами, ребята. Если какие-то вопросы есть, какие-то, не знаю, задавайте, пишите мне, не забывайте ставить лайк на видео, чтобы это видео помогло, может быть, кому-то еще а я, в свою очередь, буду делиться, буду записывать видео, чтобы и вы развивались, и я развивался. И вообще мы начинали жить уже наконец-таки счастливо, в изобилии и процветании. Я вас всех люблю. Спасибо за просмотр. Удачи!